саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 35 бесінші параграф күш моменті дененің массалық центрі деген тақырыптарды қарастыратын боламыз әрине өткен сабақтың жалғасы олай болса біз кеттік бастаймыз бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі тірек сөздер массалық центр ауырлық центр яғни орнықты Э, орнықсыз және тепе теңдіктер деген негізгі тірек сөздерге тоқталатын боламыз әрине бірінші болып қарастыратын болсақ бізде күш моменті яғни күш момент дегеніміз не айналатын денеге түсірілген күштің күш еніне көбейтіндісі бұл бізде күш момент деп аталады мысал ретінде айтатын болсақ өмірде күнделікті өмірде барлығымыздың үйімізде есік бар есікті алатын болсақ есіктің диаметрі болады иә яғни э, ұзындығы болады иә және оның ә, неге еденге түсіретін ауырлық күшін біз f деп аламыз да нәтижесінде сол есіктің мысалы ретінде мына сызып көрсететін болсақ қараңдар есік деп алайық аралығы бізде d ал осы жерден төмен қарай бағыттайтын күші бұл f яғни мына жерде ұстап тұратын есікте не болады ғой жаңағыдай иә ұстағышы неге ұстағышы болады деп алайық ұстағыш деп қояйық сол кезде осы есіктің яғни еденге түсіретін ауырлық күші мен оның ә, иіннің көбейтіндісі күш моментін береді екен да ол күш моментін м деген әріппен белгілейміз м тең f көбейту д негізгі формуласы ал енді бұл жерде f дегенді біз неде ашсақ болады өткен сабақтарда f тең ma деген болатынбыз яғни масса мен үдеудің көбейтіндісі деп аламыз міне және д деп алсақ та яғни жанды көбейтіп тұрады иә ал енді қарайық бұл жерде м дегеніміз не дейтін болсақ м бізде күш моменті өлшем бірлігі қалай болады дейтін болсақ күш моментінің өлшем бірлігі ньютон көбейту метрі болады өлшем f дегеніміз күш күштің өлшем бірлігі не болады сонда ньютон болады д деп отқанымыз күш иіні өлшем бірлігі метр болады екен иә енді осы жерден форманы түрлендірейік мысалы осы формадан мен f ті табатын болсам иә мына жерге бүйтіп жазайын яғни f тең болады көбейту мына бетке бөліміне түседі сол себепті күш моментін бөлеміз иініне деп қарастырамыз немесе осы жерден біз яғни ә, күш иін табатын болсақ ол кезде дәл солай күш иінні бөлеміз күшке деп қарастырады ары қарай кеттік міне көріп тұрғанымыздай жалпы мынау бізде центр ел иә, қарастырайық мына аралығымыз ә, бірінші кіші дейінгі қашықтық яғни оның f аралығы бар және екінші аралығымыз д екінші жағдай оның түсіретін f екі күші бар енді қарайтын болсақ осы жерде бірінші яғни мына жаққа түсірілетін м біріміз мына бетке түсірілетін м екімізге не болады дейді тең болады дейді яғни m 1 тең m 2 деп алсақ болады күш моменттері бір біріне тең болады екен да формуласын ашатын болсақ күш момент формуласын ашқан осылай екі интерекке байланысты ә, әрекет күштерінде осылай қарастырсақ болады екен енді күнделікті өмірімізде жалпы осыған байланысты мына барлық суреттерді көріп тұрғанымыздай осы бір мысалы мына жердегі мына бір кранды біз күш моментті мысал ретінде келтірсек те болады оның несі бар мына жақта жалпы ұзындығы бар иә деп алсақ түсірілетін күші ол f деп аламыз иә? мына жақты тартқан кезде жүкті көтереді ғой сол кезде f деп қарастырамыз сол сияқты барлық дененің мысалы мына жерде бұл енді суретті біз келесі сабақтарда ашып көрсететін боламыз қалғанда иә енді массалар центрі жалпы массалар центрі дегеніміз геометриялық нүкте яғни оның орналасу орны денедегі массалардың таралуын сипаттайды мысалы дейтін болсақ барлық дененің өзінің центрі болады яғни мына жаққа кеткен иә дәл осының центрі немесе былай барлық түйісетін аралықты біз центр деп аламыз әрбір бұрышта нені мысалы фигураларды қарасақ ал енді мына жерде ешқандай фигура келмейді иә Ә, ол жерде де мысалы ілетін болсақ түйіскен аралықтар бір центрі түйіседі барлығы осы жерде мына бір форма қалай шықты деген сұрақ туындайды осы форманы біз қазір ашып көрсетеміз мысалы мына жерде қарайтын болсақ жалпы координатаға салдық салған кезде мына бір формуламыз қалай шықты бізде ә, f тең f1 қосамыз f2 қосамыз f 3 тең осынысына тең иә осыны біз mg деме қарастырдық координата жүйесінде міне бізде f біріміз мынау f екіміз мынау f үшіміз түсіндіре алдық қой ал енді осы жерде осы жерде қарайтын болсаңыздар біз не істедік дәл осы үш жағдайды міне барлығының қосындысы бізге неге тең болады f қа тең болып тұр ғой ол не деп аламыз міне яғни нөлмен осы аралықты яғни ә, XSG деп алдық осы аралыққа дейінгі яғни нөл центрмен осы міне YSG аралығы тең осыған теңестірдік барлығын қосындысы теңесі ғой енді осы жерден біз SG тапқан кезде көбейту мына бетке бөліп өткен кезде формуламыз осылай түрленеді екен да мысалы G-лерді қысқартып жіберсек болады сол кезде біздің бағана айтқан формуламыз келіп шығады немесе мына бір суреттен де көрсетуге болады яғни ә, центр S мына жақ аралығымыз бар f 2 дейін мынау f1 яғни m 1 дейінгі аралық деп қарастырамыз иә сол кезде s тапқан кезде ара қашықтықтарды тапқан кезде біз формуламызды қалай қарастырады екенбіз әрине міне осындай түрде жазып алады екенбіз түсіндіріп алдық қой енді осы тақырып қаншалықты түсінікті болғанын анықтау мақсатында бар болғаны үш ақ есеп бердік есептерді талдаймыз шығарамыз түсінбеген болса сұраймыз жақсы келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар